Hola, soy alumna del décimo semestre de la licenciatura de Diseño Gráfico en la UAMX. Yo les recomiendo el libro de investigación cualitativa, ya que ha sido de gran ayuda para la elaboración de mi tesis. Este libro se encuentra en acceso abierto en el repositorio institucional. ¡Descárgalo ya!